Bi rêya Kurdan ji kuştina bi Tirkan re hatibû rizgarkirin. Ji bûna wê her tim ji min re digot, Kurê min qedr û qîmeteke mezin bidin Kurdan. Kurdan ji bîr nekin, keda wan li ser min pir e. Ewan min xwedî kir û heke ne ji wan bûna, niha du xwişk û vê gavê du birayê xwe jî, winê tunebûna. Ji ber vê yekê qedr û qîmetê bidin Kurda. Ew axayê Kurd bûn ku bi dizî ez di mala xwe de xwedî kirim û piştre jî şandim bin xetê. Ji ber vê yekê divê hûn qedrê wan bizanin. Aram kurê Tîgran Melikîyan di sala hezar û neh sed û sî û çaran de li Qamişlokê di nava malbateke hejar de hat dinê. Karê xwe yê hunerî bi evînek dijî hîs û xweşî di temenên hejdeh saliyê de di dawet û şahiyên Kurdan û Ermeniyan de dest pê kir. Bavê wî di karê stran gotinê de ew pir teşwîq kir ku rêya hunerê bidomîne. Di sala hezar û neh sed û şêst û şeşan de bi malbata xwe re çûn Ermenîstanê û heya sala hezar û neh sed û heştê û pêncan di Radyoya Erîvanê de mîna xebatkarekî fermî xebitî. Kilamên aram yên evîndariyê rewşa sosyolojî û kilamên siyasî jî rewşa siyasî ya gelê Kurd didin nasandin. Mamosteyê me Aram Tîgran bi prensîbên xwe Yên ehlaqî û kesayetiya xwe ya bilind jî di nava Kurdan de xwedî rûmet û hurmetekê bilind e. Aram Tigran di sala hezar û neh sed û notan de wek pênaber çû bo Ewropayê. Di roja heştê tebaxa du hezar û nehan de li Atînayê çû ser dilovaniya xwe.